إنها مهديو عرفها بموي لا بديدي كحمو دوكو بهاتي Happy I live. Good. Oh. sharaf laho aal heshaaye wiilkeed uu huursado Good. doorka qaba ilaahay idii gargaar kayfaadu miyo bisi maxaama